السلام عليكم اخواني المجتهدين اليوم غنستضيفكم في واحد العمل اللي هو ديال الريسيكلاج ويا ما كنرميو هاد لي بواط نتوما كتشوفوا عمل غادي يخرج من بعد مفيد للبيت مفيد للمحيط مفيد لاي انسان اصلا لا شيء مطلوب آه غتجيبوه من الخارج ولا غتشريه من آه من سوق غالي ولا من نتوما كتشوفوا شيء عندكم في البيت شيء عندكم في البيت ممكن تستافدوا منه وهذا وكنخلي لكم واسع النظر والى العمل